vous présente le moteur de l'Opel. Elle a beaucoup de coups Euh, Alors on va montrer un appareil un peu spécial. L'appareil ici, rouge, un appareil qui fait des ultrasons. Donc ça fait des sons qui embêtent les fouines. Parce que les fouines, elles adorent les voitures allemandes et elles ont ah, tout le manger tout ce qui est caoutchouc et tout. Oui, le durite. Je peux la démarrer pour qu'on la santé. Si tu veux. Toi alors. Hmm? Ça peut bien. Bah Je répète, et est d'abord après le moteur. Voir le bruit qu'il fait. Je vais aussi vous présenter le moteur de la VWKD. E en plus du moteur de l'Open Mocha. bien.